为何自尽？陛下，这是刚刚发现的一封遗书，信中对擅自更改卷宗之事供认不讳，畏罪自尽。可比对过字迹？回陛下，比对过了，正是他亲手所书。既然他真的是畏罪自尽，何必多此一举，要写下这遗书呢？ 人之将死，其言也善。旭凤过去征伐六界，难免树敌结怨。如他所言，旭凤既是他仇家，当年邪嫌报复，篡改梦珠颜色，意图加害旭凤，于情理上倒是也说得通。想必他看你今日前来查证，自觉行迹败露，是以畏罪自杀了。那他。 是用什么法子篡改梦珠的颜色呢？听闻一部洪荒古籍《梦驼经》中有所记载，只是这本《梦驼经》失传已久，又是禁书，我也未曾见过。凤凰。 真的冤枉你了，凤凰。蜜儿。 自己。 原来我一直爱着的，都是芳华。 族长，这段时日，穗禾公主有何异动？白天并无异常，只是常在夜半时分外出。有一次我尾随公主，发现她去了忘川。忘川？是。此事定有蹊跷，继续盯着她。遵命。 你怀疑旭凤没有死？为何这么说，陛下？我怀疑先天地元神寂灭前，设法留了火神一魄。 家。哦，姑娘可是要渡河？我不渡河，我想跟您打听一件事儿。姑娘是不是要问当年和你一起渡河的那位公子啊？正是，我想问下您，有没有看见过他的园林？哎呀，这忘川是幽冥渡口，仅渡凡人园林。那位公子是一位尊贵之神，生来就超脱六界，不堕幽冥。 元灵怎么会在此栖息呢？说句不中听的，自盘古开天地以来，五行便相生相克，水火不容。姑娘之兵刃，刺入那位公子的火灵精元之中，这位公子的元神，断无可能存下一丝一毫啊！不可能，他是战神，战神怎么可能会死呢？他是战神啊！ 他不会就这么死的，姑娘，你这又是何苦呢？听老朽一句劝，情之一路，崎岖险阻，乃是一条不归之路，迷途知返方是正道。可是姑娘你这样执迷不悟，却是害己又害人呐。 凤凰。凤凰。凤凰。凤凰。凤凰。凤凰。凤凰。凤凰，你回头看我一眼，凤凰。

徐峰还活着，对不对？为什么不告诉我？米尔可是找到了什么？你自己看看你的脚，看看你的手，你这是在做什么？你到底是在糟践你自己，还是在糟践我？ 在等你回头的。 到了，请他进来。原来是穗禾公主，本座万万没有想到，公主竟大驾光临，来我魔界。周遭耳目众多，穗禾也是别无他法。魔尊能屈尊在此一见。 穗禾甚是感激，不必这么客气，坐吧。穗禾今日前来，唯有一事相求。求本座？何事啊？穗禾想借魔尊之势夺回鸟族。助你夺回鸟族，那对本座有何好处？ 只要魔尊能助我夺回鸟族，我鸟族日后便誓死效忠魔尊。魔尊以为如何？哼， <laughs> 穗禾公主，这是要让我公然与天界为敌。穗禾以为，魔尊的野心应该不止于一个魔界吧？公主果然是聪慧过人。 可你也知道，现如今我魔界兵强马壮，你区区一个鸟族，对本座何足道哉？魔尊想要什么，岁禾若能办到，定当尽心竭力。行掌天下权，醉卧美人膝。 本座感兴趣的公主，不会不知道吧？待魔尊助我收回鸟族，我鸟族的姑娘任魔尊挑选。鸟族女子纵有千千万，又有哪个可及公主万一呢？那恐怕就要令顾城王失望了。 那恐怕本座也只能让公主失望了。我还以为堂堂魔尊不惧天界，原来不过如此。为一个区区的鸟族而开罪于天地，这可是赔本的买卖。 <laughs> 公主，若连这点代价都不愿付出，那就莫怪本座无情了。 那穗禾便不叨扰魔尊了。魔尊，接下来怎么办？随他去吧。性子倒是刚烈，待本座一统六界，不信本座拿不下你。 事全非，魔界不可共谋，天地间竟无我的容身之处了。 走过路过，千万不要错过了啊！大家来看看，此杖啊，绝非是寻常的魔杖，注入了战神元灵，法力无边。战神，看一看，哪个战神？哪个战神？自然是半年前灰飞烟灭的天界火神啊！就是镇守忘川，魔尊逡寻千年不敢进的那个火神。 听说，就连法力高强的变城公主都是他的手下败将呢。此魔杖全天下只此一件，绝无其有。凤兄的元灵怎么会在这儿呢？肯定是骗人的。走吧。哎，他还不信。 所铸，法力无边，诸位可以竞价了，价高者得啊！我出一年灵力，我出三年，三年还有没有？我五年，五年还有没有？我出十年，十年还有没有了？二十年，二十年还有谁？想要打着火神的旗号招摇撞骗，必须问过我。 这是何必呢？为什么每次出门都要生些事端才肯罢休啊？什么叫生事啊？我凤兄无故惨死，我断断不许别人在背后对他不敬。我与凤兄交过几次手，熟悉他的灵力。近来总觉得有种似曾相识的气息在附近徘徊，可是绝不在那里。那是当然了，这外面都是骗人的。可是如今不一样了，整个魔界已是顾城王的天下，咱们出门行事还是小心为妙。 护城王追杀我也不是一天两天的事，我不照样活得好好的吗？怕他做什么呀？你跟他之间还隔着血海深仇，你倒是轻松。灭族之仇不共戴天，我比你们任何人都恨不能将他挫骨扬灰。可是如今时局不安，小不忍则乱大谋，如若咱们再生事端的话，会让你父王和秦城王更加为难。 不要跟我讲这些大道理，凤兄死得冤，我心里不痛快。柳云公主，魔尊有请。别去，我去去就回，谅他也不敢怎么样。阴谋阳谋，我看看便知。哎，嗯。 父辈之中，秦成王年迈气衰，无心理事；燕成王好色贪杯，志大才疏，两个儿子都不成器。本王虽善于韬略，又有雄心壮志，只可惜后继无人。说句不当听的，你父王谨小慎微，才具平平。 按我看，下一辈中，只有你刘英才会最有出息。魔尊召我前来，不会只是想请客吃饭、叙说家传这么简单吧？先前燕城王当权时，有意制衡各方，所以本王难免与你们汴城王府闹得生分了些。今时不同往日。 本座当政，必当爱民如子。我虽无儿无女，但却是看着你这丫头长大。我是打心眼里喜欢你这丫头。这样，今日喝了这喜酒，往日的恩恩怨怨，就此结过吧。多成台，受宠若惊。 世侄女，你迟早有一天要继承你父王的王位，只不过你打小与天界的那些神仙走得近了些，又这么处处争强好胜，如此不服管教，日后怎能统领一方魔族？先前我对你下追杀令，又怎会真的舍得杀你？我无非是要…… 磨练你的心性意志罢了。那倒要多谢魔尊的不杀之恩了。你还年轻，本座的这番苦心，你日后自能体会。你父王把你教的很好，却没有教会你什么叫做世事人心。我们魔界最大的祸患有两个，第一便是天界。魔界自数万年前。 便与天界分庭抗礼，各据一方。现如今，我们却被那些道貌岸然的神仙踩在脚下，你知道这是为何？为何？这便是第二个祸患。窝里斗，魔界下面的那些城主，为了争抢地盘，斗的是你死我活，自伤元气。天界。 恨不得日日坐收渔利。言之有理。半年前，天界大乱，至今元气未复。本座与臣亲天地羽翼未丰，焦头烂额之际，挥师天界，我要杀他个措手不及。思来想去，你是最合适的前锋。果然是厌恶好厌恶。 灭灵族惨遭灭族，实非本座一人之过。当年的真相，幕后的主谋，实乃先天地太微。为何从未听人提及过？这是何物？此乃我和先天地歃血为盟的文书，上面。 还有他的上神之血呢。说来惭愧，本座就是听信先天帝太微的蛊惑，才做了他的马前卒。灭灵剑有杀神诛仙之能，而我们魔界中人一向无惧生死，只有那些神仙，他们才会对灭灵族的威胁，芒刺在背，恨不得屠戮殆尽。所以。 屠杀灭灵族真正的主谋，实乃先天地太微。这次讨伐，也算是为灭灵族报仇雪恨。我知道，齐渊是灭灵族最后的嫡脉骨血。待本座拿下天界之时，我定当亲自为你和齐渊主婚。 你信他说的吗？他背后的目的并不单纯，他无非只是想让你替他卖命罢了。可事关灭灵族，作何打算？所谓冤有头，债有主。既然顾城王参与了当年的灭族屠杀，他便难辞其咎，欠的债迟早得还。 自从凤兄死后，我是再也不相信天界那些上神了。何为正，何为邪？魔界有忠义之士，天界亦有宵小之辈。恐怕正邪并无边界。最可怕的事情是，世间事从来是正不压邪的。答应我，别再参与这些纷争了。咱们俩去找一个山清水秀的地方。 安安稳稳的度过剩下这几年，好吗？ <laughs> 过去这些话都是我说给你听，如今倒反过来了。 <laughs> 是啊，毕竟我时日无多了嘛，所以比起报仇啊，我倒更愿意和你平平静静。 安安稳稳的度过这几年。你不是老说吗？如果两个相爱的人可以日日相对，就算做一只蜉蝣，朝生暮死，也心满意足。 酒魂，来者何人？这里岂容你们这等闲人擅闯？公主，他们硬闯进来，我拦也拦不住。尹雀，你现在虽贵为族长，但是擅闯我飞鸾宫，未免也欺人太甚了吧？是本座。 陛下，穗禾公主还认我这个天帝吗？陛下大权在握，穗禾认与不认，对陛下来说又有何分别？穗禾公主倒是秉性未改，输人不输阵。也罢，若是连你也变得趋炎附势起来，本座倒是要不习惯了。陛下谬赞，不知陛下今日亲临，所为何事？ 查查你是否阳奉阴违，行叛逆之事。哼！神人无旨，蒙蔽天地圣听。是非黑白，一查便知。陛下正在此处。陛下。 以前只当你骄纵任性，不配做一族之首。如今看来，窝藏重犯，图谋不轨，鸟族也容不得你。陛下，陛下，你听我解释。 究竟在哪儿？当日二殿下灰飞烟灭，乃是有目共睹。穗禾纵然有心，也无力回天。不过借一只飞鸟，将他化作二殿下之身，以寄托哀思。若陛下连这幻影都容不得的话，倒不如直接将我打个元神俱灭算了。但此事若传出去，他不知道丢的是谁的颜面。 不该存的心思，公主早早放弃了也好。走。 衙外的东西，果然是你，公主。你在说什么？属下不明白。还想狡辩？我之前就疑心是你，一次次把我的计划给泄露出去。只有你知道我藏了旭凤，却不知那是假的。曲灵，我平日待你不薄，为何一再背叛我？哈哈哈哈哈。 我每每侍奉，总是因为一点小事没有随了你的心愿，就被你百般刁难。你如此跋扈，殊不知早已众叛亲离了。凡是背叛我者，只有一个下场。方才我随公主出来前，我已经跟族长打过招呼了。倘若雀灵今日有去无回， 公主也休想踏出这一秒钟半步！哼， <laughs> 你休想骗我！并未骗你。来呀，给我拿下！银 <laughs> 雀，今日这笔账我暂且记下，日后再跟你算。 贼子得手，这鱼渊虽然阴森恐怖了些，可如今是六界内最安全的地方。徐峰，我定会想办法为你取得九转金丹，待你醒来，我定会助你重回巅峰，一统六界。 天帝陛下，汴城王，请。上次匆匆一误，不知所议之事，汴城王考虑的如何了？眼下，顾城王刚刚继任魔尊不久，时局未定，这结盟之事，还请天帝陛下多容我一些时日，也让我斟酌一番。当断不断。 反受其乱，他构成王何等样人，你变成王岂会不知？一山容不得二虎，他素有狼子野心，志在我天界。方今上位为求稳固，对你变成王的态度就如温水煮青蛙，假意优待。但这并不代表他日后不会动你们。倘若被他今时今日的优容所蒙蔽，由他做大。 祸患无穷啊！陛下言之有理，这是陛下附加的要求，让我在魔界搜寻火神元灵，交予陛下，未免有些强人所难。火神旭凤有大恩于我父女，断无恩将仇报之理呀！旭凤有恩于你，想必，卞城王若知道旭凤的下落。 定会相助于他吧，陛下。逝者已矣，本王并不认为旭凤还有元灵存于这世间，更遑论存于魔界呀。是啊，逝者已矣，旭凤他早已身死神灭。本座要的不过是变城王的友谊，我不希望你我双方的结盟当中存在任何隐患，这其中。 自然也包括旭凤。我先前便知旭凤与你们交好，刘英与旭凤有八拜之交，她自然也算是我的妹妹。 完成了年，三千世，如所不见。左手念着。